इतने संस्कार कहाँ से आते हैं इस उम्र में दो चुटिया बांध के हो वो ना मेरी मम्मी बना देती है जबरदस्ती ओह यार हाय हाय अरे मैं अभी बारह साल की हूँ ये जो तुमने दो चुटिया बना कर है ना तुमने असल में चार को चुटिया बना के तुम पड़ी हो असल क्या बात है सर क्या बात है why you are so why you are crying tell me reason My boyfriend <coughs> has small dick. You want my dick? You want? भाई क्या ए don't skip me don't skip me अरे मादर चोद स्किप क्यों करती है हम सब तो लड़ रहे बहन चोद अरे तुम तो यहाँ की सारी लॉन्डिया को फेल कर दियो बे <laughs> क्या हाँ, बोलते हम तुमको प्रपोज करते हैं भाई एक्सेप्ट कर लो भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई हम तो साथ में आप फिर साथ मेरा कंबल के अंदर बैठ के गेम खेलेंगे what boy is there it's your boyfriend और ब्रदर नहीं नहीं नहीं सोचिए मत सब्सक्राइब कीजिए brothers where brothers okay step brother कुछ भी तो bro any time you fuck your sister I have one boyfriend and I'm talking to another dude because my boyfriend, I found out he's cheating on me with one of my good friends. So, like, I'm trying to get payback for him back. So, like, yeah. Uh, you want to change your boyfriend? No. Your boyfriend is cheating you. Change it. Okay. Acha. Humko I am one of the greatest men. No! Fuck no. You're smart. Okay. Okay, your boyfriend dick size? हक दिया हक दिया Yes, you're from Britain. No. Because you're too much white. I'm not from Britain. हक दिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरे लगेगा पाप लगेगा देख लो स्किप मत <laughs> बहुत पाप लगेगा बहुत पाप लगेगा चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ बता रहा हूँ कहाँ से हो तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही